Uma boa tarde amigos, sou Maurício Mococa Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui é, Sobre a análise de uma terra com plantio de um milho Quanto de adubo e qual é, qual adubo que daria certo para ela. Se é um 15, 15, um 25, 25, se é um 4, 14, 8. Então, as variônicas que vai fazer a análise de qual adubo que a gente vai usar para ela para o plantio do milho. E depois o próximo vídeo lá frente, nós vamos fazer outro vídeo é, com a quantidade de adubo por hectare. Então, mas nesse primeiro vídeo, nós vamos ficar com a, com a análise primeiro do adubo. Qual vai ser a numeração de adubo? Por exemplo, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, nós vamos saber qual adubo usar. Agora, a quantidade por hectare, então, vai ficar para o próximo vídeo. E nós vamos trabalhar um pouco essa área. Hoje nós vamos fazer uma análise com o plantio do milho. Então nós vamos começar analisando é, o nitrogênio. Qual seria o ideal da numeração desse nitrogênio? Seria de 8, 10, 12, 14, 15, 20. E lembrando também, pessoal, que cada, cada análise de terra pode ser uma numeração do adubo por exemplo, às vezes tem terra que dá 4, 14, 8, o outro dá 10, 10, 10, o outro dá 15, 15, 15, o outro dá o 20, 5, 20, o outro pode dar o 20, o 25, 0, 25, o 20, 0, 20. Então, é, cada terra é uma análise, para saber qual adubo usar. Agora, depois que você sabe qual é a numeração do adubo que você vai usar, a quantidade de nitrogênio, de potássio, e de fósforo, aí fica depois você vai para a quantidade por hectare, tanto que você vai plantar. Então hoje a primeira, esse é o primeiro vídeo nosso nessa área. E mostrar aí para os amigos como é que as variônicas funciona também nessa análise. Por exemplo, aqui nós temos aqui na bandeja um quilo de solo. É um solo meio um pouco arenoso, mas e a gente vai fazer uma análise para ver correto como é que, é que vai ficar. Eu acho que eu estou com um problema na câmera, não, não está é, que a câmera aqui, se ela, ali ela fica tombada, você não dá para você ver como é que ela está correndo. Aqui nós vamos fazer a primeira análise agora sobre o nitrogênio. Então, lembrando pessoal que se deve fazer os três passos. Então eu estou aqui numa distância, que não está muito longa, e que eu vou dar três passos curtos. Então variônica. A hora que chegar em cima dessa terra, você cruza. Depois eu vou fazer a contagem a nitrogênio. Eu preciso saber a numeração de nitrogênio que eu preciso nessa terra para o plantio de milho. Assim que você cruzar, eu vou fazer a contagem. A hora que eu chegar na contagem que ela precisa de nitrogênio, você descruza. Então, um, dois, três. Ela cruzou. Então, ela está cruzada, agora eu vou fazer a contagem. Varione, O 01 daria certo de nitrogênio? Você descruza. Varione, O 02 daria certo de nitrogênio? Você descruza. O 03 daria certo de nitrogênio? Você descruza. O 04 daria certo de nitrogênio? Você descruza. O 05 daria certo de nitrogênio? Você descruza. O 06 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 07 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 08 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 09 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 010 daria certo de nitrogênio, você descruza. Ela descruzou no 010, no 10, quer dizer. Então, o que, que significa? Significa que o nitrogênio é 10. Agora, como nós estamos sabendo que o nitrogênio é 10, nós vamos anotar aqui. Então, nitrogênio 10. Agora nós vamos ao fósforo. Nós vamos ao fósforo. E variônica. Agora eu preciso saber a numeração do fósforo para essa terra para o plantio do milho. Chegar em cima você cruza e eu vou fazer a contagem do fósforo para saber qual a numeração que vai dar certo para o plantio desse milho. Então, um, dois, três. Ela cruzou. Variônica, o 01 daria certo para o fósforo, você descruza. Variônica, o 02 daria certo para o fósforo, você descruza. Variônico, 03 daria certo por fósforo, você descruza. Variônico, 034 daria certo por fósforo, você descruza. Variônico, 05 daria certo por fósforo, você descruza. Variônico, o, 06 daria certo por fósforo, você descruza. Variônico, 07 daria certo por fósforo, você descruza. Variônico, o 08 daria certo por fósforo, você descruza variônica, o 09 daria certo para o fósforo, você descruza. Variônica, o 010 daria certo para o fósforo, para o antigo do milho, você descruza. Ela descruzou. Então significa que os, o fósforo também é 10. Então, como nós estamos sabendo que o nitrogênio é 10, o fósforo é 10, é, Agora nós vamos para o potássio. Nós vamos fazer as perguntas, vamos perguntar do potássio. Até agora nós estamos sabendo que o nitrogênio é 10 e o fósforo é 10. Vamos agora o potássio. Varione, eu preciso saber qual é a numeração do potássio, o plantio desse milho nesse terreno. A hora que chegar em cima do eu vou fazer a contagem do potássio. A hora que eu chegar na numeração do potássio correta, você descubra. Um, dois, três. Variônico, o 01 daria certo para o potássio, você descruza. Variônico, o 02 daria certo para o potássio, você descruza. Variônico, o 03 daria certo para o potássio, você descruza. Variônico, o 04 daria certo para o potássio, você descruza variônica, o 05 daria certo para o potássio, eles cruzam, variônica, o 06 daria certo para o potássio, eles cruzam, variônica, o 07 daria certo para o potássio, eles cruzam, variônica, o 08, daria certo para o potássio, eles cruzam, variônica, o 09 daria certo para o potássio, eles cruzam, variônica, o 10 daria certo de potássio, eles cruzam, eles cruzam no 10 também. É, vamos voltar aqui e vamos fazer uma pergunta. Então, significa que o... Vamos fazer aqui, vamos marcar aqui agora. Primeiro, significa que esse adubo, que dá certo para o plantio né? Com esse solo aqui, o adubo seria o 10, 10, 10. Então ficou... É... Esse adubo também poderia ser o 15, 15, 15. Mas ele deu certo no 10, 10, 10. Então, é, qualquer um dos dois adultos poderia dar certo para esse solo. Tanto 10, 10, 10, como 15, 15, 15. Mas você pode usar o 10, 10, 10. Que é o, também um adulto 10, 10 também é um adulto que acha fácil para comprar. Variante, o 010 daria, o 011 daria certo para o potássio. Nossa, quer ver? O 0,15 de potássio daria certo para esse solo plantio da terra? Se der certo, você cruza. Se não der certo, você não cruza. Um, dois, três. Significa que ela cruzou que se você usar o 15 também dá certo. Se você usar o 15, 15, 15 daria certo. Ou 10, 10, 10. E também lembrar o pessoal aí que É o próximo vídeo nosso, nós vamos falar sobre a quantidade desse adubo. Esse seria é o segundo vídeo. E o terceiro vídeo nós vamos falar sobre outros elementos também que, que precisa também no plantio do milho. Nas coberturas, enfim, uma série de coisas. Mas o primeiro vídeo nosso seria analisar qual adubo vai para ela. E lembrando pessoal, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, usar, vou fazer outra análise só para o pessoal ver, vamos dizer que eu quisesse usar o nitrogênio 04, onde? o nitrogênio 04 daria certo para esse tipo de solo, ou para de milho, se, se der certo você cruza, se não der certo você não cruza, ó, um, dois, três, ela não cruzou, porque o nitrogênio 04 não daria certo para esse tipo de, de solo. Ele é fraco, ele precisa de mais nitrogênio, ele precisa do 10 acima, de 10 até o 15. Então isso aí é para o pessoal que quer fazer uma experiência, por exemplo, tem as variônicas aí, quer, quer fazer uma experiência com o seu terreno, quer saber mais sobre o seu terreno, qual adubo usar. E outra coisa, não é só para plantio de milho. Você quer saber mais aí para você plantar uma flor, para você plantar é, uma verdura, você pode usar as variônicas para você saber qual o adubo que dá certo para aquele terreno que você vai plantar. Então isso é muito importante. Agora, lembrar o pessoal que as variônicas não é só para caçar minério, para caçar ouro, caçar essas coisas. A variônica é para uma série de coisas. Então nessa área agora do, do, dos plantios, de adubo, essas coisas, nós estamos entrando agora. Agora que nós estamos fazendo os primeiros vídeos. Mas a gente vai ter vários vídeos e muitas coisas pela frente. E pedir os amigos aí que tiver interesse aí nas oriônicas aí, o contato tá embaixo do vídeo. E pessoal, para não esquecer de se inscrever e não esquecer do like. O like é importante para nós. Então deixa o like. E uma boa tarde, Maurício Mococa e até o próximo vídeo. Boa tarde, os amigos. Sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos apresentar aqui o, o pêndulo iônico, que é esse pêndulo. Ele tem 60 centímetros de corrente, para que você possa trabalhar com ele em pé e andar com ele interno, como, por exemplo, no campo. Você vai andar no campo, parte de mineração, então ele tem uma corrente já no tamanho certo. Agora você pode trabalhar com ele já segurando em cima. E você também pode trabalhar com ele em cima da mesa. Que é um, nós estávamos desenvolvendo para que pudesse ser trabalhado em cima da mesa. Então é, a gente vai fazer uma demonstração dele, da capacidade dele. E aí mostrar para o pessoal que, que é capaz. Aqui ele tem a câmera. Né, a parte da câmera dele. Você coloca, por exemplo, o testemunho e fecha. Então hoje nós vamos dar uma demonstração dele na parte de, de mineração, por exemplo, seria metista, mineral, é, é, rubim, ouro, quartzo, turmalina, diamante. Então nós vamos começar aqui com o rubim. O rubim está aqui, ó rubinho vermelhinho. Eu vou colocar na câmera. Dentro da câmera dele. Então aqui ele está com o rubim na câmera. Fechamos. Aqui nós temos um outro saquinho, que está com vários rubins aqui dentro. E aqui agora nós vamos ver como é que ele vai trabalhar aqui em cima. Aqui a, corrente é o seguinte, você vai trabalhar em cima da mesa, você pega a corrente, deixa na mão oito elas dentro da mão, e você leva esse dedo, esse dedo aqui, ó, você deixa aqui em cima. Então agora ele que vai trabalhar em cima do rubim. Você encolhe, tanto que você precisar encolher aqui, ó. Tanto que você precisar encolher, você deixa aqui, ó. Porque para quando o pêndulo é só para trabalhar em cima da mesa, ele precisa mais que é 25, 30 centímetros de corrente. Então no caos aqui, ele vai trabalhar aqui agora no rubim. Ele, ele já está achando bolinha, já achou. Ele já está começando a girar. Por quê? Porque é rubim que está embaixo. Ele está com rubim na câmera. Agora, com, com que ele está com rubim, ele dá um pouquinho de corda para ele aqui para melhorar, para ele lá. Ele está girando porque ele está com o Rubim na câmera e o Rubim também está embaixo. Agora nós vamos fazer o outro teste. Vamos tirar o Rubim e nós vamos colocar um quarto. Então, agora é um quarto que está aqui. Aqui no quartzo ele não vai nem mexer. Ele está totalmente parado. Você pode esperar que ele não vai rodar para lado nenhum. Por quê? Porque não é o material que está na câmera dele. O material que está na câmera dele é rubim. Agora, se eu tirar o, o quartzo daqui e colocar o rubim, ele vai trabalhar no rubim. Aí, só, é só você colocar, ele já começa a movimentar. Ele já está movimentando. Veja aqui em cima minha mão está parada ele já está rodando o rubim, porque o rubim está embaixo. Mas se você pôr outro, qualquer outra coisa que ele não roda. Então, agora nós vamos colocar o chumbo. Nós estamos colocando o chumbo e ele vai ficar parado do mesmo jeito, ele não vai rodar, porque está embaixo é chumbo. Então é, veja bem, ele roda conforme o material que está nele. Aqui ó, nós tem o ouro. Vamos colocar um pedaço de ouro. Aqui, ó, vou mostrar o pessoal uma câmera, não sei se está dando para ver aí. Esse é o ouro. Ele não vai rodar também, por quê? Porque ele está com um rubim na câmera. O rubim na câmera não vai rodar em cima do ouro. Você pode ficar meia hora com ele aqui em cima que ele não vai mexer. Então, agora nós vamos tirar o rubim. tirar um rubim de né? dentro. Agora vamos colocar o chumbo. Está com, uma, tá com uma pedra de chumbo aqui mesmo. Vamos ver se vai dar, mas vai dar aqui. Agora nós estamos com o chumbo. Lembrando pessoal que sempre você deixa a parte aqui, ó, a parte que da corrente você deixa fechada, aqui dentro da mão. E esse dedo aqui sempre nessa posição aqui, ó, sempre fechando aqui na corrente. E os outros quatro dedos fechando com a mão. Então, agora nós estamos com chumbo. Chumbo na cama e chumbo embaixo. Então vocês vão ver que agora ele vai começar a rodar. Olha, ele está rodando. Por quê? Porque ele está com chumbo. Ele está com chumbo, ele vai rodar no chumbo. Agora nós vamos tirar o chumbo e vamos colocar aqui o nióbio. Isso aqui é o nióbio, o pessoal já conhece, tem meus vídeos aí com nióbio. Ele não vai girar, por quê? Porque é nióbio. Não vai girar, só vai girar aqui se eu pôr chumbo aqui. Então veja bem, ele só roda no fumo porque ele está com fumo. Agora nós vamos à esmeralda. Aqui estamos aqui com, com a esmeralda. Vamos colocar a esmeralda dentro. Pedacinho de esmeralda. E vamos fazer o teste na esmeralda. Esse pêndulo ele foi desenvolvido justamente para isso, para que o pessoal possa é, trabalhar com ele, por exemplo, achou o mineral, já testa. É, você pega aí um, você acha que é esmeralda, você pega um pedacinho de esmeralda e testa. Agora ele aqui ele está com esmeralda. Então você vê, ó, a esmeralda já começou a movimentar, já está rodando. Quer dizer, ele rodou porque a é esmeralda tem tá embaixo. Agora nós vamos tirar essa esmeralda. Vamos colocar aqui quartos Vou colocar o quartzo, é da mesma família da esmeralda quartzo. Agora o quartzo ele não vai rodar. Você vê que a distância está a mesma, ele não vai rodar. Por quê? Porque não é esmeralda. Uma, uma não é igual à outra. Não é porque uma é pedra, a outra é pedra, que vai rodar na pedra. Não vai. Você pode ficar aqui meia hora para ele em cima que ele não roda. Então vamos tirar o corte. Vamos colocar ametista. É a mesma coisa. Você pode ficar com ele aqui um tempo, tempão que ele não roda. Vamos tirar a ametista. Vamos colocar a esmeralda de volta. Ó, você põe a esmeralda, ele já começa a se mexer, ó. ele já está girando em cima porque a esmeralda está matando. Então, é muito simples. Você tira a esmeralda da câmera, coloca aqui de volta. Agora nós vamos colocar o ouro. Vamos colocar um ouro na câmera, aqui é um pedacinho de ouro, estou colocando na câmera. Esse ouro está ruim dentro é dessa chapinha aqui, filho. vai, vai dar certo. Agora nós colocamos o ouro na câmera e outra chapinha de ouro aqui em cima. Agora veja bem. Olha, ele já começou a rodar no ouro. devagarzinho, mas ele vai acelerando. Ó, isso ele está rodando o ouro. Agora, se eu tirar o ouro daqui, eu vou tirar o ouro e colocar o chumbo Veja bem, ele não vai fazer nada em cima do chumbo, porque não é ouro. Também então, ele vai ficar parado. Se eu ficar do jeito que está aqui, ele fica aí o tempo todo. Então ele não vira em cima do fumo. Agora, veja bem, se eu tiro o chumbo, coloco de óleo, também nada vai acontecer. Ele vai ficar parado e não vai fazer nada. Se eu pegar a turmalina, turmalina mesmo, também nada vai acontecer. Agora veja bem. Nós fizemos, acabar vamos fazer o teste com ouro. A plaquinha de ouro e outra placa de ouro. Agora nós vamos fazer o teste uma ametista. Aqui tem uma ametistinha que nós vamos colocar aqui dentro. Agora começou a chover forte aqui de novo. Então ó, vamos, vamos voltar aqui, ó. Vamos pôr uma ametista embaixo. Agora nós estamos com a ametista embaixo, a ametista está a 10 centímetros da ponta do pêndulo. Ele já começou a girar. E agora ele vai aumentando o giro dele, cada vez mais. Aqui se eu ficar mais tempo ele vai aumentando. Por quê? Porque eu estou com a minha ficha na câmera dele, então ele vai reconhecer o que tem. Ó. Agora vamos tirar a metista. Vamos colocar a turmalina. Vai colocar uma turmalina e não vai fazer nada, nem se mexer. Ele foi lá e foi mesmo jeito e vai continuar. Por quê? Porque a permanência não é a aqui. Você pode ficar esperando aqui que ele se mexe, ele não vai se mexer. Agora nós vamos tirar a mexido. E vamos colocar o quarto. Aqui tem um pedacinho do quarto. Nós vamos colocar na cama. E aqui nós temos o outro quarto. Agora vocês veem que você vê, é ó, é um quarto na cama e outro quarto embaixo. Agora, ele já começou a se mexer, já reconheceu que é outro quarto embaixo. Ele já vai aumentando a velocidade. Agora, quanto mais que esperar, mais ele aumenta a velocidade. Porque é um quarto reconhecendo o outro. Então agora nós vamos tirar o quarto. Eu vou pôr a metista. Vamos ver se ele reconhece a ametista como quarto. E a ametista é da mesma família do quarto, né? só muda alguma coisa. Não reconhece a ametista como quarto. Né? Como aquele lá. Então ele, ele só vai reconhecer como uma, como uma Se for o testemunho de ametista, ele reconhece como ametista. Então não se é mexe. Agora vamos tirar o quarto. Vamos colocar o miolo. Agora é o miolo que nós vamos testar. E a corrente é comprida, mas ela tem que ser comprida. Aqui nós estamos trabalhando em cima da mesa, então a corrente trabalha curta. Agora aqui está o nióbio. E nós estamos com o nióbio na câmera. Olha, lá, ele já começou a se mexer porque ele já começou a conhecer o negócio. Então ele já está girando e vai cada vez aumentando mais. Por quê? Porque é o que está na câmera dele. Agora vamos tirar o nióbio. Agora nós vamos o que é mais esperado. É o diamante. Ficou difícil sair daqui porque Vai ter que estar sair disso, né? E dentro desse saquinho nós temos um diamantinho. E aqui dentro nós temos vários diamantes. E aqui, ó, não sei se dá pra ver na câmera aí, mas tem um diamantinho pequenininho aqui dentro. Assim. Então nós vamos colocar ele aqui dentro. Agora nós estamos com diamante na câmera. Tá? Aqui ele só vai rodar se for diamante que vem embora. Se não for diamante, ele não roda. Ele está rodando, porque é diamante. E o diamante ele tem uma boa energia, ele roda mais forte. Agora, se eu tirar o diamante de baixo ele para, parou. Se eu colocar o diamante, ele começa de novo. Agora nós vamos tirar o diamante, vamos colocar bobina. O Rubim tem dureza 9, vocês sabem, e o diamante é 10. Agora nós estamos com o Rubim embaixo, ele nem vai se mexer no Rubim, por quê? Porque o Rubim não é diamante. Você pode ficar esperando aqui que nada vai acontecer. vamos tirar o Rubim. Vamos pôr aqui um ametista. Também nada vai acontecer também, porque ametista também não é diamante. Mas vamos, vamos fazer outro. Não foi esmeralda. Também não vai se mexer na esmeralda, porque isso aqui não é diamante. Vamos cortar, vamos cortar os diamantes. Ó, ele já começou a se mexer. Já começou a rodar. Por quê? Porque está com diamante na cama e tem diamante embaixo. Então é é uma questão muito simples. O que tiver na câmera dele e o que tiver aqui em cima, em cima da folha, é o que vai rodar. E se você tiver no chão também é a mesma coisa. Ele te dá a direção, que é outro vídeo que nós vamos fazer pela frente, mostrando como achar a direção. E, por exemplo, o eixo dá a direção diamante, você vai, se ele rodar tem diamante, se ele não rodar não tem diamante. Então agora nós vamos a outro teste. E é por isso que ele chama pêndulo ônibus. Agora para ver se eu tirar daqui de dentro, né? Um que ele é fácil tirar. Deixa, né? buscar uma ferramenta lá para tirar eles daqui. em quantos minutos nós estamos aqui. Nós já estamos para encerrar esse vídeo. tirar uma ali, ó. Eu tá aqui um papelzinho, ele gruda lá dentro, faz tá muito sair pra fora. Então agora, nós vamos fazer mais aqui uma demonstração bem curta. Então agora aqui, ó, pena, você só roda se for diamante, não for diamante você não roda. Ó, ele nem se meteu por quê? Porque não é diamante. Agora ele não tem nada na câmera, nada. Agora ele está com comando de voz. Então ele nem se mexeu. Vamos pôr que é metido. Pensa, você só roda se for diamante. Se não for diamante, você não roda. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele roda. Não rodou. Está quieto. Vamos para o quarto vendo né? Só roda se for diamante. Se for diamante, você não roda. Não rodou. Por quê? Porque não é diamante. Agora nós vamos colocar o diamante. vendo Você só roda se for diamante. Se não for diamante, você não roda. Ó, ele já começou. Ele já está reconhecendo que é diamante. Começou a rodar. Por quê? Porque ele reconheceu que é diamante, ele está sob comando de voz, que é a servir. Ele rodou porque é diamante. Ele demora um pouquinho a reconhecer, mas roda. Agora nós vamos tirar o diamante com esmeralda. Pena, você só roda, você for diamante. Ele vai tá esperando um pouquinho. Você tem que esperar um pouquinho, ver se ele reconhece que é diamante. Não está reconhecendo. Não está reconhecendo que é diamante. Pensa, você só roda se for diamante. Pois é, está quietinho, não rodou porque não é diamante. Então é isso aí que eu falo pessoal, esse material ele é, ele é preparado para trabalhar com comando onde dizer o seguinte, você não tem que muito, por dentro, você pega e trabalha com comando. Por exemplo, aqui eu tenho esmeralda, eu achei um pedaço, uma pedra lá, eu penso que é esmeralda. Então eu quero fazer o teste. Então veja bem. Pêndulo, você só roda se for esmeralda, se não for, você não roda. Ele já começou lá porque ele já reconheceu que é esmeralda. Então você veja bem, quanto mais você esperar agora, mais rápido ele vai rodando. Outra, você tem que sempre esperar para que ele, dê, para que ele reconheça. Porque a, quando você não tem nada na câmera, ele é um pouquinho, demora um pouquinho mais para ele reconhecer. Então ele reconheceu que é esmeralda. Agora nós vamos no rubim. vamos no ouro, vamos ali. É, você só roda se for ouro. Se não for ouro, você não roda. Ó, então você veja bem que ele já está reconhecendo. Rodou. Por quê? Porque é ouro. Então eu espero aí que os amigos aí tenham interesse por esse produto. O produto vai estar disponível e a descrição está embaixo do vídeo aí para quem tiver interesse. Agora nós vamos mostrar uma apresentação rápida das variônicas, que o vídeo está ficando muito longo. Essas aqui são as variônicas número 1, um, que o pessoal já conhece. Hoje nós não vai ter uma live, nós ia ter às 5 horas, porque vai ter o vídeo. Essas vara número 1. Um. Essas é a número 2. Também trabalha com comando de voz, também trabalha com o muito. Essa é a telescópica. Também o pessoal já tem conhecimento dela. É ela é o par. Ela não escolhe. Vocês viram ela, trabalha com ela de lá. É, aberta. Você leva a ponta do dedo, fecha ela, tampa de vórtice e carrega. Você pode carregar as duas variônicas no bolso. E você pode carregar elas no bolso. E temos aqui a número 4, também que é toda de cobre também. É uma vara quente, mas muito boa, muito levinha, boa de trabalhar com ela. E nós vamos encerrar esse vídeo, porque esse vídeo está ficando muito longo. Então, e seus amigos é aí, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Uma boa tarde, Maurício Mococa.